птицы сомнений рок. Дали обед тишины, клювы ледяной коркой, скованные до весны, как тучи над горизонтом, сдвигаются черные брови, мне раскрывает объятия лишь тень моя. чернила. Свечи в бреду оплыли, снежно белеют ладони лепестками восковых лилий. Засовы ломают ветры, лакеи зимы и смерти. Мрамор холодного сердца. камни вонзая, черты мои высекает на камне метель слепая, а на изнанке век отблесками перламутра стынет безлунная ночь и солнце, не знавшее